Em um silêncio pude perceber Nunca me amou, você só ama você Não será que amante, amor não Agora vou pagar o que esse amor